Ed eccoci al nostro video pensiero del giorno, video tuzzo of the day. Eh, lasciatemi aggiungere un attimo <laughs> una cosa sul professore, non so se avete visto il video poi prima, sul mio professore, sul suo compleanno. Non so se ho messo quella foto di cui parlo adesso, ma se avete visto quella foto con l'uccello, <laughs> eh, diciamo che è una foto del suo stato di Whatsapp qualche tempo fa che vidi e che appunto significa, eh, il significato è come, eh, come cacare in testa agli umani in sole 12 lezioni e poi volevo fare un gioco di numeri perché se lui ieri ha compiuto 62 anni eh, rovesciando i numeri quindi il 2 al posto del 7 al posto del 2 fa 26 e io eh, diciamo un giorno prima in realtà eh, l'altro ieri ho raggiunto 26 iscritti qui su questo canale sì eh, anche se eh, ripeto i veri iscritti l'ho raggiunti uh, eh, l'altro ieri e non ieri, che era il giorno del suo compleanno, ma comunque più o meno ci troviamo. Uh, but today is another birthday, perché today I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very 80th birthday to the mythical anzi The Legendary Kenneth Welsh Kenneth Welsh che fa, compie 88 anni il grandissimo uh, win, nostro Our Great Window uh, eh, from Twin Peaks But Also From Other, Other Movies che però io non ricordo in questo momento certamente avrò visto qualche altro film con lui ma in questo momento non li ricordo eh, uno sicuro che ho visto è Carol, il film sul Papa, in cui fa la parte di un professore, ma veramente bravo. Se cioè, noi, è uno di quei casi di quegli attori bravi ma sottovalutati. E sì, per quanto concerne Windomerl, eh, il suo personaggio in Twin Peaks, devo dire che, insomma, devo dire che eh, è uno di quei personaggi che personalmente ho nel cuore. Ho nel cuore e che spero anche in certo senso qualora questo Wisteria, un record the night di cui si parla da tempo, se, se, qualora appunto questo progetto fosse un nuovo progetto uh, su Twin Peaks o uno spin-off di Twin Peaks, spero appunto che eh, si possa continuare la storia del suo personaggio. E tra l'altro in questo senso io l'estate scorsa, proprio qui sul meteo, ma anche l'ho girato su tutti i miei tre canali linciani, quello principale tastiera e quello solo linciano, Uh, comunque ho fatto un video, uh, <laughs> diciamo, nella villa in cui prende il sole, ovviamente di questa cosa sa chi mi ha seguito da sempre dall'estate scorsa e sì, ho girato questo video ispirandomi proprio a questa cosa qui, al presunto continuity in pixel, al presunto, presunto ritorno di Windomerle, infatti il video eh, ho ripreso gli alberi con eh, tanto della sua musica fischiata da me, cioè uno dei suoi temi, di Angelo Badalamenti sempre, fischiati da me con il massimo del reverbero in quel video, che è Window Merles Motif 1, cioè eh, un Merles Motif col flute motif, eh, tra l'altro anche interpretato alla tastiera. Um, sì, ehm, e diciamo ho colorato il video anche di viola pensando appunto alla, alla wisteria, eh, che sono fiori eh, viola. Comunque il titolo del video si chiama proprio Wisteria, Twin Peaks Wisteria Record Night, The Return of Windomarl fan video, tra parentesi. E diciamo questo flute motif lo fischio anche perché eh, dura poco, fa così Sì, forse ci manca una piccolissima parte che mi sfugge in questo momento, ma comunque è questo in generale il pezzo. Sì, e appunto, grande, grande personaggio delle prime due stagioni, uno dei miei, preferi- uno dei miei preferiti. Mi piace proprio la storia che c'è, tutto il mistero anche intorno, anche suo- intorno al suo personaggio, oltre che in generale a Twin Peaks ad essere misterioso. Poi ovviamente grandissima scena, quella finale, quella in cui porta Annie Blackburn nel bosco, e poi quella in cui entra proprio nella loggia nera insieme a Cooper, in cui tra virgolette viene viene eliminato poi da Bob. Uh, eh, sì, vabbè, uh, eh, sarebbe tanto da dire, veramente un grande personaggio, mh, mm, immortale per me, la sua prima apparizione, indimenticabile, appunto con, con questa musica in sottofondo, mi sembra nel quattordicesimo episodio, o nel quindicesimo, nel quattordicesimo episodio della seconda stagione, quando Leo appunto arriva alla sua cabina, tra l'altro la cabina nei boschi è anche un mio posto preferito di Twin Peaks. La cabina abbandonata, Leo Johnson arriva di notte in, eh, in questa cabina appunto e eh, vede Windomer di fronte a lui, seduto di fronte a lui, anche se in questo momento mi pare appunto dice proprio sono Window Windomerla, cosa del genere, presentandosi, forse dice anche una lunga storia da raccontare, ma non, su quest'ultima non sono sicuro. Ah, sì, grande Kenneth Welsh, beh, beh, spero veramente passi l'ottantesimo compleanno, ad ogni modo ah, l'anno scorso appunto ho interpretato una suite su di lui, chiamata proprio la Window Windomerla su Keyboard, suite, suite Keyboard Tribute, una cosa del genere, eh, appunto se vedete una serie di breve all'inizio del video sono proprio dedicati a lui, se vi interessa, i video completi sono sempre in descrizione. Sì, poi pensavo al continuo del tributo, il mio tributo a Angelo Badalamenti, ma la seconda parte, quella basata sui pezzi da film non linciani, ma ne parlo meglio domani perché eh, oggi non carico il pezzo, penso più domani, dopodomani. Credo di aver detto tutto, sì, nel caso mi venisse a calta cosa in mente, aggiungere la scrivo in descrizione. Come sempre, have a great day again, a domani!